Quando o vírus apareceu, foi um tempo de dor e solidariedade. Nós sabemos que para muitos não foi assim tão fácil. Muito mudou, mas estamos aqui para ajudar-vos a encontrar o caminho, ajudar-vos a voltar a ter uma vida normal, ajudar-vos a enfrentar as mudanças na sociedade, ajudar-vos a voltar à antiga vida. Por isso, gostávamos de vos apresentar o Sistema Universal de Mediação. Com este novo sistema, acreditem que o problema vai ficar resolvido em tempo nenhum. E lembrem-se, quando acharem que estiver tudo perdido, podem sempre escolher. Vá lá, vá lá, vá lá, vá lá. Sistema. Sim. Uh, estava a ver que me tinhas deixado aqui sozinho. Ah, eu não conseguia aguentar com isso. P pelo menos diz-me quem é te lembras de mim, que não esqueceste outra vez. É melhor fazeres um diagnóstico, vá. Utilizador. o Alma. Altura. 1,79m. Sexo. Masculino. Problemas de saúde deficiência de vitamina D, raquitismo e miopia. Análise de sistema. Dano significativo nos sistemas de comunicação. Integridade estrutural comprometida. Sistema a funcionar a 80% de capacidade. Bem, tinha que é acontecer eventualmente. Nem tu nem eu duramos para sempre podias sempre ativar o protocolo A Arca. Eu já disse para esqueceres isso. A resposta é não, ok? Ah, a verdade é que quanto mais tempo passa, mais perto chegamos do ponto onde eu não vou conseguir reparar. Especialmente enquanto eu estou aqui preso. E isto não vai durar para sempre. Já agora, vê lá semanas aí outro trono, porque os compromissos estão quase a acabar. À vida! sabes, de todas as coisas que eu podia ter para pequeno almoço, almoço e jantar, isto podia ser bem pior, sabes? Ai Jesus, todos dizem mesma coisa, das 8 às 5. Eu sei que não posso ir lá fora. Eu sei, não preciso estar com a sirene todos os dias, ok? Às vezes me apetece ir daqui e arrancar aquela coisa da parede. Tens uma nova mensagem. Mensagem? Mas quem é que me haveria de mandar mensagem depois deste tempo todo? Põe a dar, depressa. Bom dia. Eu acho que tu não me conheces, mas pelo que ouvi, parece que tu e eu somos as únicas pessoas nesta cidade que ainda não estão infectadas com o vírus. Sou a dona de uma pastelaria não muito longe de onde tu estás, mas como não me quero infectar, estou a abrigar-me dentro do armazém onde guardava o meu inventário. Gostava bastante que pudesses passar por aqui. Podíamos beber um café, talvez. Já agora, o meu nome é Angela. É um prazer conhecer-te. Jul, enviou uma mensagem de volta, a dizer que eu não me importava de sair até. Se eu não morresse, depois de os pés atrás daquela porta. Ok? Os sistemas de comunicação estão comprometidos. Então não há mesmo nada que se possa fazer. Peço desculpa se pareci demasiado ansiosa na última mensagem. O facto é que não tenho tido grande contacto com pessoas ultimamente. Por favor, eu peço desculpa se te fiz sentir desconfortável. Está um dia agradável, não está? Não te preocupes. Estar ansiosa nesta situação é perfeitamente normal. Mas, Angela, tu estás a enviar mensagens a uma pessoa que tu nem conheces. Tu estás tão isolado no teu armazém que estás disposta a fazer isso. Mas o que é que Rex está a pensar lá fora? Uh, mensagem nova. Põe a dar. Estas ruas costumavam ser tão animadas, agora estão tão silenciosas. É meio estúpido, mas tenho trabalhado numa música nestes últimos dias. Eu tenho um rádio. Talvez seja a hora de quebrar o silêncio. Quanto do mundo exterior é que consegues ouvir da tua casa? Acho que não consigo saber de certeza. Ouve com atenção. Sim! Eu consigo ouvir-te! Como é que eu consigo? Como é que eu faço com que ela me ouça? Por favor, continua! Por favor. Conseguiste ouvir? Aumentei o mais alto possível. Não há momentos melhores que estes para um pouco de música. mesmo assim, sinto-me só. Claro que podia tocar a música outra vez, mas vale a pena. Nunca mais será o mesmo momento mágico. Aquele momento entre todos os tristes. Sim, claro que vale a pena. Era fantástico se tocasse a música outra vez. Isto não pode durar para sempre. Eu nem sei quantas pessoas estão mortas. Tenho medo de olhar. Acho que estou sozinha. Mais um dia. Hoje às 5. Até lá, tens de vir cá. Eu vou ficar à tua espera. Se não conseguires, bem, acho que já não há lugar neste mundo para mim. Fica a aguardar a tua chegada. Até então. Eu tenho que sair daqui. Sume! Abra as portas! Se saís daqui, as tuas chances de mortalidade são de 99%. Sob o meu cuidado, as tuas chances aumentam drasticamente. Aqui tu podes viver uma longa vida comigo ou podes sempre ativar o protocolo A Arca. Eu já vivi o suficiente para saber que uma vida longa nem é sempre uma vida melhor. No fim, tu só ficas cansado. Cansado de ver toda a gente à tua volta morrer. Diz-me, quantas é que sobram? Quantas pessoas é que estão vivas neste planeta neste momento? Neste momento, existem duas pessoas vivas no planeta. manter a humanidade viva. Eu peço desculpa. Ao meu único amigo, quando estiveres a ler isto, já estarei morta. Eu peço desculpa por não poder ter sido mais paciente, mas isso não importa agora. O que importa é que tu estás aqui, contra todas as probabilidades. Tu estás aqui e eu fiz outro bolo. Não tenho a certeza do quão fresco estará quando o encontrares. Tanto quanto sei, podes nem nunca o encontrar, mas espero que gostes dele. Desejo toda a sorte do mundo. Ângela. you